Crecí con mi madre y mi hermana. A mi padre no lo tuve conmigo porque está en la cárcel pagando una condena por violación. Como mi mamá no le importaba, yo me salía de casa. Cuando tenía 10 años me empecé a drogar. Hasta la fecha, yo siento que a nadie le importo. Amo a mi gemela. Aunque no me llevo muy bien con ella, me acompaña a todos los lados. Todos los días es lo mismo siempre las mismas cosas. Yo no le encuentro sentido a nada. Con mi mamá no me llevo bien porque me ha pegado muy feo. Ella no puede mirarme a los ojos y decirme te quiero. Papá la amenazan con matarla y mis hermanos. Bueno, ellos nos iniciaron en las drogas. He tenido dos padrastros. Los dos intentaron violarme, a mí y a mi hermana pero mamá no hizo nada. Me junté con una persona muy especial para mí cuando tenía 13 años. Yo lo que quiero es ya no vivir con mi mamá y con su pareja. Quiero tanto a mi novio, pero sé que si él me quisiera igual no me dejaría drogarme ni se drogaría conmigo, ni me pegaría. Yo ya no tengo metas ni sueños. Todos se fueron a la basura. Estoy embarazada.